Ми при... Ми прибули, господарю, до вашої хати. Ми вам хочемо, господарю, заколядувати. Хай Ісус молитися за Господь ваше життя, щоб любі проживати.

我说是因为。